y a cada persona en cada punto de las Américas. Mis مشان إخواني وأخواتي بالشرق الأوسط. Atrapna nagrywa z Rosjanie. Każdemu Europejczykowi, który to ogląda. Slomble e tutti quanti. Urie moden 친구들에게, a nuestras familias y personas queridas. Joyeux fête. And Merry Christmas. Que la magia del amor en esta temporada ilumine nuestras sonrisas. portare la pace nei nostri cuori e illuminare le nostre vite. Feliz